најпрвен би сакал да кажам дека станува збор за еден многу убав момент, една проектна активност во која што студенти од повеќе земји во Европа се на едно место и ќе разговараат, ќе се запознаваат и ќе споделуваат искуства зошто доаѓаме до одредени недоразбирања помеѓу нас како индивидуи, помеѓу народи, помеѓу нации, помеѓу етнички заедници. Значи, најпрвен идејата е да ги разбиеме нашите предрасуди и стереотипи, да се запознаеме подобро, да ги запознаеме вредностите кои што ги имаме секој од нас без разлика кој од колкава држава доега со какво минато и со каква моќ и искуство. И веројатно најголемата вредност е тоа да работиме на разбивање на тие предрасуди и стереотипи, да комуницираме, да бидејќи се смета дека клучниот момент е всушност не, не доброто познавање едни со други и веројатно вредноста на оваа работилница и нова нова проектна активност е всушност студентите да сработуваат, да ги продлабочат своите искуства во иднината, со тоа што ќе се запознаат, ќе имат пријателства до крајот на својот живот од секоја земја во Европа. Во текот на ова недела УГДА има таа чест да биде домаќин на Blending Mobility of Higher Education Students, каде што 30 студенти од 6 различни држави присуваат овде, а ние како универзитет капацитет ќе се погрижиме за да бидат дел од нашата едукативна структура, како и дел од оние неформални активности кои што уга да ги организираат секојдневно. Станува збор за студенти кои што доваѓаат од различни факултети, пред се од правниот факултет, од филолошкиот факултет, но и имаме студенти од економскиот факултет, кои што ќе имаат можност да слушат повише од нашите професори овде на топикот како што е peace building, потоа градење на релации, врски помеѓу студентите и професорите и како да се изгради структурата е на формална и неформална едукативна структура во рамките на универзитетите. Yeah, I heard about this project by um, a mate of a university. he told me about uh, this project and I was really excited about uh, going in a different country and uh, have to interact with uh, people from different countries, uh, different cultures and different uh, style, style of life. Mm -hmm. So I was really excited to do this experience. The country is very different from Italy, so it's such a beautiful experience to live in a different environment with different people, this different style of life. the people here is, are really real empathic, real, uh, real, uh, real funny. And uh, since now, I've been uh, in a really good experience. Mm-hmm. Uh, I'm curious about peace building uh, because we live in um, complex world. People just go somewhere else to study, work, another thing. I think um, we should stop fight each other. Mm -hmm we we are here from another countries and we fun together we eat together and it's just okay i mm-hmm. know maybe some new friendships or um, to know different cultures from the young people actually i think